Co jest najważniejsze w biznesie? Nad jakimi kompetencjami warto popracować, mając na barkach firmę i ludzi? Jest siedem obszarów: skuteczność osobista, procesy biznesowe, zarządzanie budżetem, myślenie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, komunikacja i umiejętności organizacyjne. Dobrze mieć równowagę między nimi. Radzę Ci odpowiedzieć sobie na pytanie, jak stoisz w tych siedmiu obszarach. No i mam dla Ciebie prezent – na stronie www.bernardfruga.net ukośnik Izricus bis znajdziesz krótki test. W ciągu kilku minut odpowiesz sobie na pytanie, gdzie masz coś do zrobienia, a gdzie już warto sobie odpuścić doskonalenie. Kwestionariusz jest online no i możesz go wyklikać nawet na komórce. A potem na skrzynkę mailową wyślę Ci PDF-a z wykresem radarowym, bo łatwiej wyciągnąć wnioski z graficznej prezentacji wyników. Te siedem obszarów przewija się w rozmaitych opracowaniach, a więc z łatwością znajdziesz wsparcie w rozwoju. Ja je wpisałem w model przywództwa i zarządzania biznesem Izrikus. Jeśli chcesz ze mną popracować, to zapraszam Cię na dwudniowe warsztaty. Szczegóły znajdziesz na mojej stronie internetowej. A teraz życzę Ci dobrej pracy z testem.